に礼よろしくお願いしますあまたの魂ここに始まりを告げる鳴子の秘密。 てくださったお客様に最高の笑顔でレイありがとう